庚子年是个大淘汰年，历来这是都是不好的年，饿死人的年。人类正面临着一次严峻的考验，这是灾年的象征。我们人类并没有深度的反思啊！我们现在疫情传遍全球，这是共业，人类的共业，也是因果，也是业障。 所以有些人一直是说，哎，师傅，你这个法会一年到头这么多，这么多你都没成佛，那少了你更不能成佛了，对不对？那你的业障就参加一次法会就消了，你无时劫积累的那么多业障，何况还有你的九族的业障，啊，是不是？那么你怎么可能就一次性参加一个法会就都消尽了呢？所以大家不要求快。 要重结果，啊，重结果，说是一定是要看试验报告，看实验结果。那么我们修这个今生成就法，这是释迦牟尼在世的时候所教的，也就是教他的学生活着的时候成阿罗汉，活着的时候成菩萨的方法。这不是死后了再去了做什么事儿的事儿，说是那么这是一个实验工程。 它是有实验结果的，我们叫正量，正量以后要有个结果出来。这个结果就是你在修炼过程中，刚开始是比较难的，但开始逐渐上轨了，两年、三年、四年、五年，那你要看到你的进步，新的进步，身体健康的进步，然后这个，哎，自己很灵。 有个事情一想就明白了，实际那是你的体内的神，你的灵的妙诀，不是你能够想明白的。有的时候纯粹它以灵感的形式爆发出来，那就是哎，这个马上就验证了这个灵感它是好用的啊。那么还有呢，就是你所有的事情所愿都能够在最短的时间内满愿，这就告诉你什么？ 实验成功了，那你自己检讨的时候，看清音消业，清的是不是好？看自己修命，老师教的这个着火，道法自然，燃它三年，燃出一个金刚道气来，你是否燃了？对吧？这是修命里很重要的工程，你没燃，你三十年也没没用，你跟老师学学三十年也没用。 那么再就是什么？再就是修心，又没跟上去。修心跟上去了，呃，龙天护法跟来了，因为你是不为自己了，要为度众生奉献自己一生了，啊，所以说诸佛菩萨一定是想办法派他的大护法都来护持你，啊，说是那么。 一旦我们清音消消业做得好，修性修得好，修心修得好，修命修得好，那你的人生就开始转变了。说是作为大家，那么想着一生成就，想着使自己的灵不再受六道轮回的果报，那么你就必须认认真真的修这四门技术，清音消业的技术方法。 修命功的基础方法，修四心就是出离心、菩提心、空性菩提心、实相菩提心、阿字菩提心。那么还有这个修这个命体金刚不坏的方法，因为你要用这个气做不漏的气，使它承载东西，才能使自己的性啊灵性完全的变成报身，最后化身无量。 才能度众生，才能功德圆满，你才能够成就本来的这个佛陀的这样的一个圆满的事业。所以大家要知道，整个修炼它是这么一个严格的一个次第和程序。那么在清音消业这上面，这就是所有修炼所必须的根基，要从这个地方做。庚子年不太好过。 很多人都诅咒这一年，很多人都骂这一年。实际上，反义者道之动。从老子的这个角度来讲，这是什么？这是告诉大家，人类太过分了，真的太过分了，只知道为这个壳活着，你不知道为自己的灵魂生活着，是该换个活法了，是该倒过来了。 接受经验教训之后，在辛丑年开启一个全新的活法。之前你们都是向外寻求，一切东西都要用外来的东西满足自己。这个时代要过去了，我们是时候应该回到自己的山国之内去了。反观内史。 向内寻求自己的快乐的时代到来了。说是庚子年，马上就要过去了。在这里，老师提醒你们，不要再想着回去过去的活法我们现在要开始换个活法换个活法不再为这个壳活着，不再为人这个皮囊活着。 要为自己的灵魂身、精神的升华、精神的洁净、精神的污染而活着。